¡Bromita! <laughs> eh, bromita, bromita. map, Bremap. map, Bremap. map. Eh, increíble. Free map.

Menos mal. Free map. Free map. Free map. Free map. ¡Suficiente! Map. Map. Ya basta de juegos, Gregory. Así que antes de que te mate de una vez, quiero que me digas una sola cosa. ¿Qué le dice un jaguar a otro? ¿Jaguar you? <laughs> ¡Bromita! <laughs> ¡Oh, oh, oh, Nos colamos de juego. ¿Eh?